Pour 2022, on va avoir beaucoup de challenges dans tous les domaines, en fait, euh, que ce soit euh, artistique, technique, créatif aussi, puisqu'on travaille sur un projet inédit pour Quantic Dream et puis le jeu vidéo en général. Projet inédit, problématique inédite. Techniquement, on cherche du monde euh, dans de l'online, dans du network, dans plein de domaines qui vont nous permettre de construire une base solide pour ce projet, je trouve passionnant. Avec mon équipe, nous travaillons sur un projet non annoncé. Il faut qu'on recrute, on va recruter pas mal pendant cette année 2022. Ensuite, on va passer de la phase de pré-production, où vraiment on imagine ce que sera le jeu, à la phase de production, où concrètement on va faire le jeu. Et enfin, développer notre présence à Montréal, et donc collaborer avec une équipe distante de 5000 km et avec 6 heures de décalage horaire. Here at Quantic Dream Montreal, We have a lot of upcoming challenges for the year 2022. The crucial one will be ramping up the gameplay team. We have to be able to work very closely with the Paris tech team to build all the new next-gen functionalities required for this project. We've been taking a lot of time to get to know each other and we, have learned like uh, what are our habits, our workflows, our preferences in the way we work. And for 2022, we need to set that in stone and uh, realize that, okay, this is who we are, this is our DNA, this is how we're going to uh, merge gameplay and narrative and art together and we're going to proceed with that. So uh, that's a big challenge for the studio. We're very excited to help deliver this. Chez Quantic Dream, nous avons toujours eu la culture de l'image. C'est super important pour nous de pousser au maximum la qualité visuelle. Mon équipe d'artistes et moi-même, nous sommes en charge de réaliser tous les environnements 3D et décors. C'est donc notre rôle de traduire ce premier trailer et de faire un jeu hyper cool et de pousser au maximum la qualité visuelle. En 2022, on va devoir finaliser une technologie euh, qui s'appelle le motion matching, qui est en développement depuis un petit moment chez Quantic Dream et qui concerne principalement le déplacement euh, des personnages et notamment des personnages principaux. On va devoir aussi assurer une certaine optimisation du moteur le but, c'est d'avoir un moteur qui puisse être utilisé vraiment pour plusieurs projets. On veut trouver en fait la façon de produire des données de façon optimale qu'on a besoin, de trouver des façons de produire des données très détaillées, mais qui prennent peu de mémoire. On va s'attaquer à des chantiers avec beaucoup de personnages, euh, beaucoup de choses animées, donc il va falloir un moteur qui est performant et qui s'adapte à de grands environnements. Tout ce qui est compression, euh, réutilisation d'assets est vraiment très très très très important. Et puis d'une manière générale, rester toujours en veille de ce qui se fait euh, en recherche et développement, voir quelles vont être les grosses évolutions dans les prochaines années. En 2022, les grands défis euh, qu'on va devoir relever, rajouter un petit peu plus d'ergonomie sur tous les tools, faire en sorte que les équipes de level design, level artistes euh, puissent travailler dans des meilleures conditions avec nos outils pour euh, prendre en compte des environnements de plus en plus grands et faire en sorte que tout reste fluide. En 2022, nos principaux défis, ce sera trois grandes thématiques, tout ce qui est calcul de chemin, euh, suivi de chemin, comment on se rend à un endroit. Le deuxième point, c'est la prise de décision qui permet à chaque personnage, de, en fonction de l'état de la situation, de l'environnement, de prendre la décision la plus adéquate. Et la troisième thématique, c'est la partie composante sociale. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage non-joueur paraît être crédible C'est des choses très importantes et on a encore beaucoup de défis à relever euh, de ce côté-là.